Hei, uite, astăzi vreau să mă joc cu verbul a declara. Mulțumesc, Costin Dobrescu, pentru verb. Um, m-am gândit să stau în fața acestei uși care e unui restaurant lângă casa mea. Um, mi se pare foarte tare lacătul ăsta și nu știu dacă poți să te apropii așa aici, puțin scârție într-un anumit fel. Știi? Uh, vreau să spun că um, pentru mine a declara este a recunoaște cumva, a face cunoscut, știi cum e, subsemnata, uh, Silviana și știi cum mă cheamă, um, declar că îmi plac lucrurile vechi. Declar că mi-ar plăcea să, mi-ar fi plăcut să mă nasc uh, acum 4-500 de ani, ca ușa mea să fie de așa natura, îmi plac lucrurile vechi, este o declarație. Pentru mine asta înseamnă a declara. Ați spune că ați recunoaște ceva deschis. Foarte simplu. Pentru tine ce înseamnă a declara? Ciao!